Vou puxar então o ponto alto direto para ver qual a posição destas duas pontas. Estas duas pontas é muito importante aqui na posição inicial. Vamos ver se elas não saem da posição. É muito importante saber onde é que eu fiz isto e onde é que está. Vamos ver. Então foi puxada aqui uma laçada. Ahá, esta está aqui direto.